पसंद नहीं है क्योंकि मुझे नंबर समझ में नहीं आते डर लगता है मुझे मैथ से मैं फॉर्मूला अच्छे से कर लेती हूँ इसलिए मुझे मैथ बहुत अच्छे से आता है मेरे तो मैथ्स में ना नंबर पहले से कम आते मैथ्स को अब कभी कुछ समझ नहीं आया जो मैं मैथ्स क्लास में पढ़ती हूँ ना वो मेरी लाइफ में कभी बाहर यूज ही नहीं आता तो मैं क्यों पढ़ूँ